monster. jednoduchý. For the sake of tomorrow Mônaco. не пора разгуляться, Русь молодая, силы немерена, дайте коням не дадут меч. Ратью пойдем до погони, Русь молодая, сердцу дорога, а не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням не дадут меч. Мы в добравцы давны Он слишком силен. Мы тебе поможем.